زين قلبي في كفة وعقلي في كفة لسه أنا مش قادر أستكفى روحي بتكسر قلبي وتخرج من جواه من الخنقة من الدروع سبتيني ليه قلب انا مش قادر عليه سبتيني ليه كنتي اغلى شخص لي سبتيني ليه اخدتي قلبي ورحتي فين سبتيني ليه اه سبتيني ليه سبتيني ليه قلب انا مش قادر عليه كنتي اغلى شخص ليه جيتي يا قلبي ورحتي نسيتي كل اللي بينا ومبعتي اديتك حب اخدت وهم ويعني ولقيتك بايع وقلت اكيد في غيري نصيبك معايا اكيد مش غيري يعني سبتيني ليه قلب انا مش قادر عليه سبتيني ليه كنتي اغلى شخص لي سبتيني ليه اخدتي قلبي ورحتي فين سبتيني